volt, jaj, micsa szép legény volt, édes gergelem, kedves gergelem. Jaj, micsa szép legény volt, nekem jó szeretőm volt, édes gergelem, kedves gergelem.